Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Biraz sesi fazla atacağım. Evet arkadaşlar. Diğerlerini alamam. Şunları yere. Tamam, tamam. Birazcık. Burada bir araba gören var mı? Çünkü ben bir şey görmüyorum. Anlamıyorum. Doğru garaj. E, evet, yeşil kapı, eminim. Evet, burada vaktimizi harcıyoruz. O boktan çanta gitti de daha cazip görünüyor. İyi de ne? Bu alışık havaya karışmadı ya bunlar. Bunun bir açıklaması vardır. Dağılıp etrafı araştıralım. Buraya da geldi gerekirse. Hala evinde üstüne bakıyor. Lastik izleri. Ve hala ıslak. Görünüşe göre araba buradan dönmüş. Böyle bir basamak var. Ha şuna bir bakın. Erkekteki akıllı adam sen de sözde. Neyi kaçırıyorsun? Hmm, bir çeşit mekanizma. Evet belki. Dört tekerlek, dört temas noktası. Salı. Sen otur. Siz ikiniz şuraya bir şuraya geçin. güçleri. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Eee? Tamam işte bu olmadı. Peki bir ışık var. Sağlık. Feneri duvara tutsana. Arabanın parmağı. kiminle uğraşıyoruz? Bunu anlamanın tek yolu var. Biz arabanın izinden gideriz, sen kamyonete dön. Ben sizle bağlantıda kalacağız. Diğer tarafa geçtiğimizde seni bilgilendiririm. Evet, orası hangi cehennem sanırım. Her şeye hazırlıklı olun. Kısa bir yol olur. Hiç şüphem yok. Biliyorsun eh, bu alemdeki en iyi Türkçe o. Öyle işte. Herhalde bu işi birazcık farklı arabasını yer altına doğru sürer ki e, e, Beşte takip edilmek istemeyen, yani bu sadece bir şey. kala verir. Görünüşe bakılırsa eski servis sürmeleri boyunca gitmişler. Hey buraya! görünüşe göre buradan geçebiliriz. Sanırım. Evet çok güzel görüntü. Oh yeah, oh yeah. Evet. Biraz acele edebilir miyiz? Mümkün mü? Her şey yolunda değil mi? Evet, evet, evet. Sadece eski darbekarlara karşı beklediğim. Bak konuşuyorlarmış gibi yapıyorlar arkadaşlar. Dalga geçiyoruz. Kim var bu makta? Nihayet Onları görüyorum. Umarım değiştir. Sanki selamünaleyküm beni mi dövdün? Beni mi? ses çıkıyor. Oh, aşağısı bayağı derinmiş. Lan çık. Dikkat edin burası bayağı kaygan. yukarıda bir geçit var. Tamam. Bir merdiven. Evet. Ama sıkışmışa geliyor. Görünüşe göre burada bir çeşit kapı var. haktır. Sen! Niçin? Neden düştün? Emaneti çektim, yürüyorum. Yine mi? Düşmek için çok yüksek. Taraflarımızı falan kırarız. Buradan. Charlie burada kiminle uğraşıyoruz biz? Biliyorum dostum ama her kimseler yanında garipte. Şu demir içeriğine bakın. Victoria Peki daha da eski. Belki buradan geçebiliriz. Of bu bilgisayar durmuyorsa artık ya. Onun hareket edeceği yok. Hiç sanmıyorum. Bekle. Birimizin kaç kıt şunu yerinden çıkartmayı denemesi gerek. İyi fikir. Şakir. Seksi. 嗯啊。 içelim oldu. Burası ne böyle? Değil. Lan onu emirte ediyorsun üstüne salak. Ben niye silah yok işte? O satma. eller yukarı. Ha, şey hocam, biz yolumuzu kaybettik. Petros burası mı oluyor? Kımıldamayın. Masumiyet abi sen. Ya masumiyet. İyi iş Toto. Aferin evlat. Sinan alamıyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Harika bir şey. Burası nasıl bir yer? Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bir çeşit tren istasyonu falan oldu. Evet evet ama 200 yaşında falan olsa gerek. Tam da işler daha fazla garipleşemez zaten. Şşş gel gel. İndir şunları sessizce. görüşürüz. Burada. Sessizce Meg. Hey buraya. Hayır hayır hayır cidden ama. Kim bu? şey umurumda bile değil. O adam güvenilmez. E senin bunu bilmen gerekir. Evet, talihsiz bir durum. Ama... Hayır, talihsiz değil. Özensiz. Senin zayıf sağduyun bize pahalıya mal olabilir. 400 yıllık araştırma. Sonunda Drake'in sırrı ortaya çıkacak. zahmet Polettin. Bu oyuncak değil. Yapma ya. Onu elime aldım. Boynunu asarken de gördüm. Bu çok saçma. Ah, Dolandırın. Katil. Hı hı. Hepiniz nöbet tutun ve gözünüzü dört açın. Takip edilmiş olabilir. Sen bizimle gel. Onları bulun ve o yüzüğü bana getirin. Nasıl getireceğiniz umurumda bile değil. Hadi bakalım. Hangi bilmiyorum. Hangi bilmiyorum. Bu adamlar burada tam bir operasyon yürütüyorlar. Şunlara bir baksana. Hmm. Ne? dostum ondan çokça var. Burası bir kütüphane. Bu herhangi bir kitap değil bu kara herif. T. Lawrence sahip. Arabistanlı Lawrence. Evet, evet kim olduğunu biliyor. Bu motor kazası geçirdiği gün Dorset'ten postalanmış. 13 Mayıs 1935. Bu ellerine geçtiğinde onu öldürmüş olmalılar. Onlar? Evet onlar. Onlar bunlar her kimse artık. Ah, bu tam bir saçmalık. O bir kazaydı. Tanıklar siyah bir arabanın vurup kaçtığını görmüş. Beyler. o oh, ne geldiler? Eh, Basmetmişler. Belki de. Ne? Ne? 20 yıldır beklediğin şu şey. Ah. Ne oldu? Ee, bu Long Hidden. Ne? Şşş. Yok. Long Hidden. Şaka mı yapıyorsun? Üstüne alınma dostum ama senin bu deden götün biriymiş. Bugün anlatacağım. Tamam ayrılalım. Bakalım ne yapacağız. Biz neyi arıyoruz? Altın gerek. Pekala. Bu bir model olabilir ya da bir çizim. Biri de burada olduğunu nereden? Burada olmalı. Şey, bildiğimiz kadarıyla Douglas Elli'de olabilir. Douglas Elli'de hangi kitlediğin diğer hali. Pekala, orada onun birisinin aşağıda yapılmış bir sandalye var. Belki de orada gizli. Burada bir yerde. Evet öyle de olabilir ama hayır hayır. Buralarda bir yerde olmalı. Burası harika bir yer. İçerideki şeyler bir servet ediyor onu. Hey, böyle ortalıkta mal gibi durmama. Her an birileri gelebilir. Tabii ki, işte burada. İki Onu saat... buldum. Nerede? Orada. Zekin gemisindeki gemi başı. İki saattir ona bakıyorum hiç anlamadım. Yani gerçekten anlamışsınız. Siz de demedim arkadaşlar. Ne için dedim bak. Ne için düştüğü için bir maldır. çıktı. İsim çıktı benim arkadaşlar duruyor.